Всем привет! Девочки, огромное спасибо за ваши лайки, за ваши подписки. Огромное вам спасибо от всего сердца. И желаю вам удачи не только в личной жизни, во всем. Вам, вашим близким, родственникам. Удачи, удачи во всем вам. Девочки, сегодня мы сделаем расклад на картах э, Ленорман, лиловые и вишневые сумерки. Э, здесь я буду делать на двух колодах. Вот вишневые и лиловые. Будем вызывать мужчину на откровенный разговор. Э -э может, есть что-то такое, что он от вас скрывает, что он не может вам что-то сказать. Поэтому у вас что-то не ладится. А может, он и не хочет ничего делать. Может, ему удобно так, как он есть, как, как он живет. Может, он вас обманывает. Может, он что-то юлит. Ну, сейчас посмотрим. Что нам выдадут карты, то я и вам постараюсь рассказать и донести. Будем развивать эти свои сомнения, свои догадки и посмотрим, что за мужчина. Будем брать сначала карты э, «Вишневые сумерки» и дополнение будет такой же самый лиловых сумерках. Так, сначала мы ищем сигнификацию, посмотрим, что у него что у вас. И будем делать раскладик. Так. Будем делать раскладик. Что у него в голове, в планах, что, что у него в действиях, что между вами. И, конечно, есть ли с этим человеком будущее – что вы от него хотите, какие у вас планы на этого человека. Все, сейчас мы хорошенько это по, посмотрим. Так, ищем сначала сигнификацию мужчины. и вас. Мужчины и вашу сертификацию вашу карту, бланку. Так. Вот женщина вышла уже у нас. И сейчас мужчина. девочки, смотрите. Возле женщины вышла книга, за спиной перекресток. У мужчины тучи и совы. Так, женщина смотрит на книгу, книга закрыта, ей ничего не понятно что такое, в чем проблема. Очень много скрытости, очень много закрытой информации от самой женщины. И женщина сейчас как на перекрестке стоит, она не знает, что делать. Или ждать этого мужчину, или не ждать, или оставить его уже. Будут какие-то у него действия по отношению к ней, или ничего не будет. И мужчина, у него он смотрит на тучи, и у него тоже есть э, вот э, совы. У него какая-то сейчас смотрит на тучи, такой какой-то период, что он тоже не, понима, не понимает, что ему делать. Очень много разговоров, очень много каких-то мыслей в его голове. Может быть, даже он с кем-то советуется, может, он даже и говорит насчет вас с кем-то. Может быть, что и идут какие-то и осуждение он тоже не знает, что ему делать, тоже какое-то помутнение в голове, навевает тучи, много тоже лжи, он вас запутывает, тучи, возле него тучи, он, навив, он и себе это навевает на, на голову, э, создает и себе проблемы, и одновременно оно идет и на вас, и вам проблемы, потому что, смотрите, книга и тучи выпали, он вам что-то на вас, на... не раскрывается он вам, он не говорит вам, в чем проблема, что он хочет, какие у него цели по отношению к вам, ничего не говорит, вам ничего не понятно, все закрыто, у него вот эта мутанина в голове, и оно отдается и вам, потому и вы смотрите на, на книгу. В чем причина? Вы не знаете, что такое. Так, карты бланки, девочки, оставляем. И сейчас будем смотреть. Так, женщина, мужчина будем смотреть. Что между вами на данный момент? Ну, он бы хотел быть с вами, он бы хотел, он бы хотел жить с вами под одной крышей, между вами дом, он бы хотел с вами быть вместе. Да, он хотел бы с вами быть. Он, он, у него это в голове и есть, что он бы хотел вместе с вами жить и вы смотрите тоже на дом, вы бы тоже не против уже как-то что-то более серьезное какое-то такое, чтобы вместе жить, чтобы одни цели, чтобы одни мысли, чтобы вместе продвигаться, строить семью, дом. Это защита, это надежность. Вы, вы хотите надежности. Ну и он не против. А тогда в чем дело? Смотрите, девочки. Он сейчас на данный момент какой-то нервный очень. Очень. Не знаю, видно вам. Медведь. Вот над ним стоит медведь. Но медведь неспокойный. Медведь очень разоренный, э, нервный. Он он и хочет с вами быть, и хочет быть под одной крышей, но очень нервничает. Какой-то... То он вас как будто и хочет с вами быть, и тут в одночасье что-то защищает свою как будто территорию. Вот сел на вот на снег и рычит, не подходите ко мне, Вокруг меня мой лес. Все, никто ко мне не должен подходить. Опасный мужчина немножечко. У вас вы ждете его. Вы ждете новости, вы ждете, что он вам что-то будет говорить, вы хотите услышать от него каких-то действий уже, вы хотите, вы хотели бы, чтобы он приехал и что-то, какие-то новости вам привез что-то разгов... поговорил с вами, чтобы что или написал, или приехал, вы ждете его, всадник вас в голове, вы хотите, чтобы он рух э, э, как-то двигался вперед, но он вот сидит на этом коне, и он не может к вам доехать, он как будто и на коне, он как будто и едет, но один шаг вперед, десять назад, его что-то не пускает как будто к вам. и вы, вас ваши чувства, эти чувства, или они уже закрыты, эти чувства. Вы хотели бы радости, вы хотели бы солнца, вы хотели бы вместе, вы хотели бы стабильности, и вы идете к этому, вы хотите от него слышать это, что вот дом этот, он смотрит на дом, вы смотрите, хотели бы быть вместе, вы ждете его, вы хотите, чтобы он вам что-то поговорил, поговорил а чтобы вы вместе как-то создали уже семью. Вы хотите солнца вместе с ним уже. Не просто игры. Вы хотите выстраивать семью на будущее, поставить этот надежность, чтобы вы были уверены в этом человеке, что он не придет и уйдет, что он не э, Сегодня позвонил, приду, а завтра уже забыл, что он вам звонил. Вы, вы уже этого не хотите, вы хотите чего-то нового. Вы хотите чего-то нового. А он, вы, наверное, это ему сказали. Слушай, пацан, хватит уже, ну сколько? сколько можно. И он поэтому не, он хочет быть с вами, и поэтому, но не хочет, наверное, брать э, на себя ответственность. Он хочет таких легких отношений, поэтому он и злится, потому что вы уже его просто так не подпускаете к себе. И он очень много размышляет. Опять совы вышли, девочки, у него. И он, действий у него никаких нет, только в голове крутит. К вам Э, как он э, к вам, э, чувство его к вам. Это, он думает, это кармические какие-то чувства. Крест и башня. Не тяжело. Не тяжело. Но я хочу одиноч, я хочу быть один – до старости я хочу быть один. Я никого не хочу подпускать э, в свою жизнь. Я не хочу, ну, как сказать, жену. Мне жена не нужна. Вот пока еще вот так, я хочу вот встречаться, вот проводить э, весело время, э, вот такое. Но э, насчет замужества, он жениться, он еще не хочет. Он бы хотел, да, давай будем жить вместе, давай будем все, вот, между вами дом. Он этого хочет, он смотрит на дом, вы смотрите. Но вы не хотите уже просто вот так, давай сойдемся и будем жить. Вы хотите, э, у вас якорь, вы хотите семью. Вы хотите семью. Вы не хотите уже встреч. И между вами вот еще и перекресток, поэтому вы стоите на перекрестке оба. Вы оба стоите на перекрестке. Вы зашли в такой стопор, что он только размышления, думает, что ему делать, потому что он хотел бы с вами быть, но вы его уже на таких, э, как он хочет, на таких... Э, позициях, как хочет он, вас уже не удовлетворяет, поэтому он нервничает, что не выходит по, по его, как он хочет, потому что он не хочет брать обязательств, потому что и он знает, что вы ему э, поданы свыше крест и башня, чтобы скрасить его одиночество. Но здесь башня разрушена. Он, он говорит, а я хочу, не хочу обязательств. Я не хочу брать. Мне и так комфортно, если бы мы жили вместе. Я не хочу э, брать на свою шею кого-то еще. И поэтому вот эта книга, вот это перекресток и книга. Закрытая всегда информация. Вы не знаете, в чем дело, потому что мужчина еще такой, что по словам, он не очень любит много и разговаривать о а раскрываться, что его... Он не умеет сказать о любви, здесь нет ничего такого. Он, не, он в душе, может, и любит, он, вы ему нравитесь, но он такой характер, что он не, не скажет о своих чувствах. И поэтому у него тяжело. Ему тяжело сейчас, он нервничает. А у вас и поэтому за, он закрывается, книга закрытая, он нервничает, но он ничего не, вам не говорит. Ничего вам, он нервничает, но вам ничего не говорит. Все держит в себе, скрыт мужчина, хотя хочет быть с вами, хочет жить под одной крышей, девочки. И поэтому раз, разорен вот, и на дне колоды луна. Очень многое вам не договаривает. Скрывает то, что я только что говорила. Очень скрытый. Не, не говорит о своих чувствах, о своих проблемах. Не говорит, очень скрыт. В некоторых случаях даже может и проходить обман. Ну, если скрывает, значит обманывает, да, конечно и обман проходит по этой карте. У многих проиграется, что и обманивает, потому что крутит, вертит, а ничего не говорит, что он хочет на самом деле. А вы ждете, вы ждете, когда он наконец уже объявится и что-то будет говорить. Но навряд ли он что-то будет говорить девочке, потому что вы ищете всякие подходы к нему – вы ищете к нему всякие подходы. Вы не знаете, за что зацепиться, как, э, как к нему подойти. Вы и так, и сяк уже, и это, ну, не, от, не открывается он. Что у него за проблема, что такое. Только от нервничает. Да, я хочу быть с ней, я хочу жить под одной крышей, но э, э в чувствах башня – чувствах башня, и, и, и все, и никому он ничего не будет говорить. Он знает, что вы его судьба, крест, вы его судьба, но в том... Но ничего не... Он хочет быть один. Может быть, что мужчина в прошлом имел уже какие-то отношения и пострадал от женщины, может, все оставил женщин, женщине, поэтому уже не хочет входить в брачные узы, чтобы опять не, может, думает, что все женщины вот такие, что... Вот такое что-то идет, девочки. Может быть, что пострадал когда-то и остался ни с чем, с, разрушенным, с разрушенной башней, и теперь боится уже, боится идти в серьезные отношения – Так, давайте дополним с другой колоды, с лиловых. Что еще? Что еще нам лиловые скажут? Колода. Дополнение. Какое дополнение будет? С лиловой колоды посмотрим. Так, ищем мужчину, женщину. Женщину. Очень далеко, носовод, наконец. И, девочки, вышла, еще будем сейчас добирать по одной карте, потому что вы вышли вместе, девочки, очень на дне колоды почти, но вы вышли вместе. Вышли вы, вы отвернулись, он на данный момент от вас отвернулся, видно, смотрите. Вы, он в одну сторону смотрит, вы в другую. Между вами гроб, девчонки. Э, на данный момент, да, вы врозь. На данный момент вы врозь. Он отвернулся от вас, вы отвернулись от него. Но, девочки, в этой колоде в лиловых э, сумерках это, э, что не конец эта карта гроба не говорит конец между вами. Это очень шикарный гроб, это богатый такой гроб. Оно, она, эта карта говорит здесь в, в, в лиловых сумерках, это трансформация. Нужно хорошенько и ему, и вам подумать над этим, потому что вот у него были там тучи, у него, он не знает, он, девочки, он не доверяет женщинам он не доверяет женщинам. Наверное, у него в прошлом за спиной были какие-то очень тяжелые отношения, и он остался без ничего, и он сейчас боится, он, он хочет быть с вами. Да, он хочет быть с вами, он хочет жить под одной крышей, но не хочет в данный момент брака, боится, он говорит, я лучше буду один, я уже пострадал, там башня разруха была. И он говорит, я, я хочу быть... А, не, а, ну, ну как, не одиночество, не один. Он хочет быть с вами, он хочет иметь женщину, но не брать ее уже как будто в жены, не доверяет женщинам он. Он думает, я сейчас пойду э, с другой женщиной, опять буду все, будем покупать, и квартира нужна, и то, и все. И, а потом, а вдруг опять то же самое будет, она опять меня бросит, и опять я э, останусь с голой жопой. Зачем мне целую жизнь работать и только вот такое страх, страх у него, боится он. И вот между вами вы сейчас на данный момент отвернулись от него, он от вас отвернул, отвернул, отвернулся, извините. Между вами пространство, тишина, э, идет трансформация. Вам нужно хорошенько э, двум подумать, как и что. Давайте доберем, потому что вот на что вы смотрите, на что он смотрит, на что вы... Опять книга, девочки. Опять возле вас книга и он. А он смотрит на перемены, девочки. Он хочет перемен в своей жизни. Девчонки, не видно, правда? Сейчас. Вот, смотрите. Вы смотрите на книгу, вы не можете понять, в чем проблема. Вы знаете, что он любит вас, вы это знаете, но вы не можете понять, почему он не делает какие-то серьезные шаги. Он тянется ко мне, он, я, вы знаете, что э, вы его привлекаете, что вы ему нравитесь, э, вы хорошая хозяйка, вы можете быть любимой женщиной, вы никогда не будете, вы надежно, вы не будете никогда изменять, вы будете любить всем сердцем, вы будете себя отдавать всю и полностью. И вам вот опять вышла э, книга, вы не понимаете, тогда в чем проблема? Я, вы знаете, что вы его устраиваете во всем, во всем. Но вам непонятно, почему он не делает шагов, шагов каких-то, потому что у вас уже э, затянулись ваши отношения. Это длинные уже отношения. А он смотрит, он хочет перемен, он хочет аист, он хочет перемен в своей жизни, он смотрит на эти Он смотрит на эти перемены. А почему? Он хочет, он хочет быть верным, и он верный мужчина. Он говорит, да, я хочу перемен. Я хочу, я хочу верных отношений, я хочу искренних отношений. Я, я, я ее, и, вот и, э, собака вышла и смотрит на вас, я ее верный друг. Я люблю ее, я, я хочу ее защищать, я хочу тоже ласки от нее, мне этого да, мне, мне это нужно, я хочу перемен, я хочу. и опять Луна. Но я не верю, я боюсь, я не верю. Я боюсь, я не верю. Луна. Я на перекрестке. Я не знаю, что мне делать. У некоторых проиграется, э, что действительно мужчина не знает, какой дорогой пойти. У некоторых проиграется треугольник вот здесь этот перекресток, э, треугольник еще показывает. Но, девочки, не у всех, не у всех. Но у некоторых может показать, что, ну, здесь пока не вышло другая женщина. Ни змея, ни лиса, ничего такого не вышло. Что на перекрестке? Луна, я не верю, я не доверяю. Луна. Я не, у меня голова трещит я на луну вою, я не знаю, что делать. Я, на, пер... я не знаю, что делать, я на перекрестке, но я хочу перемен для себя, я хочу быть верным, верным для нее, и я верный для нее. Вот такое сейчас будем еще смотреть. Оставляем его и вас, только уже поверну я карты друг к другу, чтобы вы смотрели друг на друга. Давайте посмотрим. Ну да, ты хочешь, ты хочешь перемен, ты хочешь быть верным другом, ты хочешь ласки тоже. Ты хочешь ласки тоже. Давайте посмотрим, что еще между вами, что еще связывает вас, что между вами еще есть, что между вами. Что на данный момент еще между вами? Он от вас скрывает свою трусость, девочки, свою трусость, что он не доверяет уже женскому полу. Что он скрывает? Свою трусость. Луна. Он боится. Страхи у него есть. Страхи. Так, что между вами? Ну, девочки, любовь, медведь, смотрите. Там вышел медведь, что он злится, а он хочет быть вот таким. Он хочет вас защищать, он хочет, чтобы вы были его, только его, больше ничья он хочет не быть, разра... Э, помните, это дополнение в той колоде было, что он э, нервничает, он разорен, эм, э, не разорена как это, господи, ладно, нервный, он нервный, а здесь потому что он хочет быть с вами, но вы его к себе не подпускаете. А здесь между вами, он говорит, между нами любовь, я знаю, я хочу быть возле нее, я хочу ее защищать, я хочу, чтобы она была моя женщина. Я хочу только, чтобы я, чтобы у нее только был я, еще немножко такой собственник. Эм, э, у некоторых ревнив, да, медведь, медвежонок у нас и ревнив, да, собственник такой, она моя, я знаю, что она моя, я знаю, я знаю, что она меня любит, и я ее люблю. И я хочу быть вот таким мишкой, пухнастым, косолапым, чтобы она меня обняла, чтобы я ее обнял, чтобы это была только наша территория, я буду только нашу территорию защищать, чтобы нам никто не помешал в жизни. Но ну, здесь он хочет быть вместе, но боится девочки. Страхи у него. Страхи. И он это от вас и скрывает. Он это от вас и скрывает свою трусость. Свою трусость, что он не хочет наступить на те же грабли в будущем. Он себе думает, а вдруг я сейчас женюсь, и она потом мне пиндюля под жопу, я уже это проходил, я не хочу. Так. Так, у вас вышла гадалка, что-то она хочет вам сказать. В этой карте есть карта гадалка. Мы, конечно, спросим, что она хочет вам сказать. Так, давайте теперь чувство, его чувство к вам. Ваши чувства. Ну, вы хотите романтики, вы хотите любви, вы хотите нового начала – если еще вы э, женщина в таком возрасте, что можете родить, вы хотите, вы хотите ребенка, вы хотите любви, вы хотите романтики, вы хотите нежности, вы хотите, чтобы все изменилось в лучшую сторону. Если еще что вы можете рожать в таком возрасте, вы бы хотели даже и ребенка от него. У него чувство клевер и дерево. Ну, дерево – это стабильность, да. Надежность, стабильность. Он, он чувствует вас, что вы его человек, что вы его родственная душа. Вы для него еще больше, если у него даже и дети есть, и сестры есть. Он чувствует, что вы для него больше, даже как его родственники, что это удача. Он понимает это клевер и дерево. Это моя удача. Это моя удача в жизни, что я встретил эту женщину. Она моя родственная душа. Да, я бы хотел с ней э, э, строить вот такие серьезные отношения. Но у него в голове опять книга. Он не может понять, что с ним делается. Он не может книга. Что книга? Так, нам хочет сказать перемен, опять аисты. Он хотел бы перемен, он хотел бы, хотел бы перемен к лучшему и трансформации. А вы чувствуете, вы, вы сейчас у молчанки вы сейчас тоже ничего не... У вас действий никаких нет, вы сидите у молчанки, опять вышел вот гроб, вы говорите, хорошо, я буду ждать, если ты не выходишь, но ну и я не буду, не буду вешаться тебе на шею. И вот застывшая ситуация, трансформация идет. А он вышел в сад, у него вышел в действиях сад. Он сейчас, да, выходит с друзьями, общается, в своем, э, тусуется в своем обществе он на данный момент. И, и вы, и он на перекрестке, вы не знаете, что делать. И хотелось бы, и колется, и, и мамка не дает. Ну, девочки, ну на будущее после этой трансформации может быть, что мужчина и все ж таки примет какие-то отношения в лучшую сторону, вышел дом, что он бы хотел вас привести в свой дом. Может, на данный момент у него негде вас привести, поэтому он ничего серьезного не хочет. Может быть, что в, в прошлых отношениях жена все отобрала у него, и он остался без, э, без дома, без жилья, и он себе может и думает, ну куда я ее возьму, ну да, хорошая женщина, все, все мне подходит, да, понимает меня, любит меня, я ее люблю, ну куда я ее приведу? Но вот на будущее дом. Это очень хорошая карта, это надежность, это стабильность и соединение, и соединение. Так, давайте, девочки, посмотрим, что нам дадим слово в гадалке. Что-то она вам выпала. Давайте посмотрим, что она нам хочет сказать. Скажи нам, пожалуйста, что ты хочешь нам сказать. <clears throat> что ты хочешь нам сказать. Просится она что-то вам сказать. Давайте посмотрим. Конечно, дадим слово. Так, возьмем что гадалка говорит, не переживай, не бойся, у тебя все впереди, у тебя есть на это возможность, у тебя есть в руках ключ этот, ты сможешь понять, в чем дело, у тебя пойдет сдвиг в твоих отношениях, не переживай. Наберись терпения, наберись ума наберись терпения, наберись ума. У некоторых девочек может проиграться так, что на паре был, э, был, был какой-то эм, негатив, может быть, с прошлых отношений, в какая-то змея, потому что вышла вот змея и ключ – у, у некоторых, это не у всех. Я, я первый вариант сказала, и сейчас говорю второй вариант, что может быть. Что э, было, было э, кому-то ходила, женщина кому-то ходила, что магия на паре. Ключ – это магическое, ключ магический если он выпадает с еще негативной картой. Выпала змея ключ и змея, что какая-то женщина могла магичить на... Узнала, может, бывшая жена его или бывшая подруга, узнала, что у него есть женщина и как будто видела радость в вашей паре. Ну и вот такая ситуация у некоторых проиграется это, что на паре магия. Но э, возле этого есть карта корабль, что будет выход. Корабль, будет сдвиг, будет выход этой ситуации. Кто-то, у некоторых выйдет, что кто-то намагичил. Женщина, змея не хотела радости, она не хотела радости в его, потому что больше карт, у вас хорошие все карты идут. Вы хотите, вы хотите новой жизни, вы хотите радости. А возле него, возле него крутятся вот и в первом раскладе, сейчас уже во втором немножко получше. А в первом раскладе там вообще все было мутное – а вот сейчас нам гадалка сказала, вот, вот в чем причина. Может быть такое, что на этом мужчине какая-то женщина помогла в вашей ситуации. Она не хочет, что она, она хочет, чтобы он был всегда одинок, чтобы он был, не было у него счастья. А на что она делала? А ну, а на что эта женщина делала? На что она делала магию? Если делала, если делала, то на что? Вот, то, только что я сказала. На одиночество. Башня на одиночество, чтобы он не имел пары. На одиночество делала. Вот, девочки. Видите, как карты нам хорошо под, подтвердили и открыли. Молодцы. Спасибо, гадалка, спасибо. Вот, видите, может быть, даже и он не знает этого. Все может быть, потому что он любит вас. Он хочет быть с вами, но помутнение, он хочет жить с вами, но боится идти, как будто его от вас что-то отталкивает. Он к вам приходит, он хочет что-то, у него рот закрыт на замок, он не может рота открыть у него в голове он хочет, но боится, вот. И тоже он там говорил, что одиночество, одиночество, крест и башня, в первом раскладе вышло, крест и башня. А сейчас вот гадалка нам, нам вышла и сказала, в чем проблема. Делала женщина, башня опять вышла на одиночество. На одиночество. Так, Гадалка, пожалуйста, огромное тебе спасибо. А скажи нам, поможи, помоги, пожалуйста. А если будущее, будет он что-то делать, пройдет это, это, это, э, это вся ерунда, что делала магия. Ну, корабль сказал, да, оно выходит, он, он выйдет с этой ситуации. А чего ждать, чего ждать, будет, будет какой-то, будут эти люди вместе, что он может предложить, будет, выйдет, выйдет ли э, он с этой ситуации. Помоги нам, пожалуйста, скажи. Опять собака, девочки. Он хочет быть вместе с вами верным вашим другом. А предложит что-то серьезное, более серьезное. Он предложит что-то более серьезное. Разговоры. Он хочет с вами поговорить. Он будет с вами выходить и говорить. Да. Он будет с вами еще говорить и выходить. И опять луна, девочки. Опять луна. Опять луна карта благополучия, опять луна, опять крест. Да, но ну здесь магия на мужике. Вас разводят, вас разводят в разные стороны. Господи, что, кто там так трезвонит? Вас разводят в разные стороны, девочки. Здесь магия на мужчине, магия бывшая, бывшая какая-то женщина, а может быть даже и мама не, не хочет, чтобы ее сыночек что-то, может, вы не нравитесь, и что-то кто-то делает. Или другая женщина, или э, мама. Но это, скорее всего, женщина, потому что на одиночество. Я не думаю, чтобы мама делала на одиночество чтобы ее сын был возле нее целую жизнь. А, ну, может, есть и такие, не знаю, девчонки. Может, и такое есть. А, благодарю гадалку, благодарю карты, благодарю Всевышних, что нам помогали девочки. Вот такая ситуация, ребята. Но вышло в будущем, что да, он, он будет появляться, потому что он хочет быть с вами надеемся. Еще будем делать расклады, может как-то почиститься через расклады. Это ж магическое, оно тоже, э, смотрите, вы вышли, что я говорю. Может вы, э, ваша пара почистится, может ваша пара почистится, смотрите. Может ваша пара э, почистится и будет у вас все хорошо вот такие раскладики нужно смотреть. Вот этот э, э, карты Ленорман, вот эти лиловые, они очень... Это все, все колоды, девочки, хорошие. Все колоды, они делают чистку, потому что вы уже знаете, это они магические, они сами по себе убирают негатив. И это, что делали, это не навсегда. Ну, конечно, не будет женщина огромная спасибо картам. Конечно, не будет всю жизнь ждать женщина. Но если вы любите, если вы, вам дорог этот мужчина, тогда нужно чистки, чистки, чистки, чистки. Потому что на нем, на нем какая-то женщина хочет одиночества, чтобы он был одинок. Она не рада, чтобы он был с кем-то в паре. Она не хочет этого. Она этого не хочет. Она хочет, чтобы вы, он состарился в одиночестве. Так, девчонки, огромное спасибо вам. До новых встреч.